The wheel of fate is turning! Rebel 1 action! 燃やしてやるよ。 行くぞやるなやるなこっちだこっちだシャラ Shut up! おうちに帰んな。シャラシャラ お家に帰んな。